Stavbu modelu P51 Mustang od firmy Airfix začnu jednoduchým odstřihnutím několika dílů a jejich začištěním. napínací pásy si opět vyrobím z hliníkové destičky a nalepíme sekundovým lepidlem na sedadlo. Interiérovou zelenou namíchám ze dvou odstínů barvy Tamiya. A airbrushem nanesu na model. Štětcem pak namaluji nejrůznější detaily, například tyto elektronické skříňky. barvou pak naznačím budíky, vypínače a různé drátky. Když obtisky a barva zaschne, můžu nanašet voše. Převážně využívám voše citadel černou a hnědou. Na naznačení odřením použiju stříbrnou barvu Agama. mám interiér hotový, můžu obě poloviny trupu slepit. Používám na to Revel Kontakta nebo Agamu. Šroub je trochu zkrouceny, proto ho musíme stáhnout páskou. A stejným způsobem použijeme i lepidlo na křídla, které zalepíme následně do trupu. obě části do sebe pěkně zapadají a stačí je zakapnout řídkým lepidlem Tamiya. už dále nebudu upravovat, proto slakové klapky rovnou zalepím do křídel. Krytí je sice pěkné, ale občas se ztrácí, proto je nutné je přejet žiletkovou pilkou. Postup je velmi jednoduchý. Model sice pěkně pasuje, ale je nutné spáry na trupu předmelit. Surfacerem celý povrch sjednotíme a připravíme ho na nástřik stříbrné barvy. Nad motorem má být ještě jedna ryha, kterou musím naznačit tuškou a následně přeryt žiletkovou pilkou. Jelikož některé nity jsem zatmelil, musíme znovu naznačit špendlíkem. Celý model následně přestříkám barvami dleštěných hliník. speciálním lakem na tyto stříbrné barvy přestřiknu celý model. Poziční světla lze pěkně imitovat transparentními barvy tamia. Aby nebyla stříbrná barva tak jednotná, naznačil jsem celý model černým post shadingem Model opět zafixují lesklým lakem Alcat. Tento lak je velmi odolný a není problém nanášet voše, Stříbrnou barvou můžeme naznačit různé škrabance a olitanou sloupanou barvu. palivové nádrže přilepím sekundovým lepidlem. Efekt steklého paliva naznačím olevými barvami, umbrou palenou. Hotový model může vypadat nějak takto.